Swear God. 404. Soy un puto bicho alien. bicho Genial. Jodo tu juego, me lo como todo, se dejan las migas. No no han pasado hambre Y si la han pasado no, sé, no era como la mía Dejo el plato limpio, no hay ni que pasarle agua, le paso la lengua, tío. Porque sé que es estar jodido, amanecer perdido, tenerlo todo. Porque no soy de que te llaman tercer mundo. Yo de crío, sin motivo para quejarme, pero con un calambre. No lo entiendo. El dinero nos tiene idos y a por eso que estoy yendo. Sin su tienes problemas, no conoces a alguien que de verdad los tenga. Mi mujer no está a mi vera, pero a veces hablo con ella porque no está muerta. mi nevera no hay pa' comer. Pero no comería si en mi ciudad no hubiera un súper. Si en mi ciudad no hubiera un súper. Si tu tienes problemas, no conoces alguien que de verdad los tenga. Mi mujer no está a mi vera, pero a veces hablo con ella porque no está muerta. Eh, mi nevera no hay pa' comer. Pero no comería si en mi ciudad no hubiera un súper. Me voy para el día,